Жило було чмо. В політкоректній розшифровці Человек морально облегченный. Звичайно... кролик идет. Я нашел боярышник. Правда, он не совсем чистый какой-то, пыльный. А он а я такой как бы ночью к... сладкий. А я к воде иду, мне нужен унитаз, как в фильмах ужаса снять, как в пятнице 13 и так далее. Унитаз Но ну, а как Туалет, туалет снаружи деревянный, я поэтому иду к воде ориентироваться, чтобы...